Esse remédio me deixa idiota mina não sinto mais nada Eu tô montando todos esses ranks Como se eu estivesse montando uma casa No bolso tem um alcateia Mano, eu compro tudo que eu quero Purificando com essa água fria Coração gelado e nem sou sub-zero Esse remédio me deixa idiota mina não sinto mais nada Eu tô montando todos esses ranks Como se eu estivesse montando uma casa No bolso tem um alcateia Mano, eu compro tudo que eu quero Purificando com essa água fria Coração gelado e nem sou sub-zero Usa katana e corta a cabeça de faker Puto tipo coiaço, me irrita que eu te apago Mesmo falando merda, esses manos seguem meus passos Muito estiloso, mano, tipo lá Tipo cabana, eu sou imortal Tô virando seu ponto vital Da vitória, é assassino letal Tô investindo na bag da fame Essa garota quer ser minha lei Só que eu não caio mais em amor fake Nessa vida eu vou dar um Esse remédio me deixa idiota Consumindo não sinto mais nada Tô matando todos esses ranks Como se eu estivesse montando uma casa No bolso tem um alcateia Mano, eu compro tudo que eu quero Purificando com essa água fria Coração gelado e nem sou sub-zero Esse remédio me deixa idiota Consumindo não sinto mais nada Tô matando todos esses ranks Como se eu estivesse montando uma casa No bolso tem um alcateia Mano, eu compro tudo que eu quero Purificando com essa água fria Coração gelado e nem sou sub zero esse remédio me deixa idiota consumindo não sinto mais nada tô matando todos esses ranks como se eu estivesse montando uma casa no bolso tem um alcateia mano eu compro tudo que eu quero purificando com essa água fria coração gelado e nem sou